je malade Quel a fou déliré Ça ne fait que commencer Dis pas que t'es amoureux. J'espère t'impressionner. Je veux juste te baiser. T'as pas le cœur brisé. Quoi ne soit pas déprisé. Sois je me balader. Quel a fou déliré Ça ne fait que commencer. Dis pas que t'es amoureux.